さんこんにちははいこんにちは今日はクリスマスイブですありがとうございますなんかねあのチジュ島に今の季節ちょっと終わりかけなんだけど椿かな椿椿椿有名な場所があってでそこが綺麗かなって思って今日写真撮りに行ってきますクリスマスと似合うとこです、はい、チジュでは、うん、動画撮れたら撮ってこようと思いますはい 皆さんもハッピークリスマスメリークリスマスバイバイ今あのそのウィミリってとこに行く前にちょっとご飯食べようかなと思って調べてインスタでね良さそうなオムライスなのかなオムライスだとローストビーフみたいなのを提供してくれるレストランにちょっと行ってみようと思いますあと すんちゃんに実はあのクリスマスプレゼント用意してて今日サプライズで渡してみようかなと思いますなんかすんちゃんが好きなヒップホップのブランドのジャケットっていうのかなやつなんだけどそれ夜に渡そうと思いますどうかな反応お楽しみに学校はどこですか ですはいここで今ミーティングリストがあったので名前書いて待ってるとこなんだよねはい見ようと思います、はさっきよくピクル2つ食べました <laughs> ここしかないここしかないちょっと出てくるのが 時間かかるから食べちゃったこのピックルう三つしか残ってないよでも食べないふりして本に綺麗に残した今年のクリスマスはすごい暖かくすぎてもうもう秋秋みたいな感じなんか冬終わって秋になる感じ今日あの10今見たら12度です、う <laughs> ん、冬終わって秋これは強敵だな 食べるの初歩的なまあまあすごい12から14度ぐらいですね今12月24だからもう終わるのにね多分去年は雪降ったと思うけど雪だったと思う去年すごい寒かったとかにあと皆さんこのニットは箱部分のでそうなのそうなのうんこれそんなちゃっかりかわいいちゃっかりかわいいありと ちらご飯出たらまた作ります 違うかな美しい。 ここがビミリの椿公園になります今すごいこういう風に散っててピンクが綺麗なめっちゃホットジェニックスポットです うございますとさっきねすんちゃんにサプライズでクリスマスプレゼントあげたんだけどその時すんちゃんなんかパンツ一丁で裸だったから動画撮れなかったのそうこれプレゼントしましたあ好きですなんか最近流行ってるヒップホップのブランドなのかな、うん、メーカーの好きなのブランドだけど、1個もなかったんです <laughs> 好きだけど今までなくてそうそうそう持ってなかったんだよねだから どうでしたかあ好きですでもあの多分ゆかがまた帰ってきたら <laughs> 私のじゃないんですね <laughs> だからこれからの1週間の旅楽します楽しま楽しみますはいはいありがとうございますメリークリスマスはいメリークリスマス